はおはようございますちょっと待ってください생각보다너무많은팬분들와주셔가지고びっくりましたびっくり緊張しましたか영상에분명히항상기대뭐였지콧날닭상기대고사시아리가토고자이마스오이시테프로세스아리가토고자이마스今今あ今だったんだ